तू समन जति ले बहु पंगा छाती पर गाड़ दे तिरंगा तू समन जति ले बहु पंगा छाती पर गाड़ दे तिरंगा गाड़ दे तिरंगा गाड़ दे तिरंगा बीची विकास बेटिया समन जतिले